دیسان یوتیوب گۆڕانکاری نوێی کردووە و شتی نوێی زیاد کردووە و ئەم جاریان تارگێتەکە و کاریگەریەکە بۆ کەسانێک کە لە ڕێگای یوتیوبەوە پارە پێیاکەن ئەو کەسانە کە ڤیدیۆکانیان مۆنیتایزەکەن ئەم خاڵیان گرنگە بۆیە پێویستە تۆ بینەری ئەم ڤیددیوە بیت و ئاگداری ئەم گۆڕانکاری نوێ سای خۆی گەورتان لە بخۆسەویستان مەشاڵا و لە کەناڵی شاتێکەوە لەگەڵتانم لە ڤیددیوەکی نوێدا ئەو ماوەیە هەر ڤیدیۆکانمان لەسەرەوە بۆ کا یوتیوب ئەو تابمەندەی زیاد کە دەستکاری ئەمەی کرد ئەمەی کرد ئەمەی کرد ئەم چەند ڕۆژە ڤیددیوکانمان بە زیاتر لەسەر ئەم بابەت هەبوو و هەوڵمان داوە بە شێوازێکی دروست ئەم گۆڕانکارانی کەی لە یوتیوبدا ڕوودەدەن ئێمەش بۆێ بگوازینەوە بە زمانی کوردی و باسیکەین و و زانیارەکان بە دروستی بە ئێوە بگەێنین بە هیواین سەرمانە شاندبن نەبەرەوەی تایبەتمەندەکان زۆر زۆرن و گۆڕانکارەکان زۆر زۆرن ئەمڕۆژ باس لە تایبەتمەندیەکی تر دەکەین باس لە گۆڕانکاریەکی تری یوتیوب دەکەین کە تایبەتە بۆ کەسانی کە لە ڕێگای یوتیوبەوە پارە پێیاکەن بۆ ئەم کەسانی کە یددیوکانی مۆنیتایز دەکەن هەوڵ دەمە یددیو بە کورتی کۆتایی پێبێن و تەنها باس لە کلی لە وشەکە بکەم باسی گرنگترین شتەکە بکەم ئەوی ژەوەیە کاتێک کە تۆ یددیوکی نوێ ئەپلۆ دەکەی پێویست دەکا کە هەندێک داتا پڕکەیتەوە پێویستە بە یوتیوب بڵێ کەم یددیوە چی تێدایە بۆ نمونە زمانی تونندتیژی تێدا یاخود کۆمەڵێک لە وشەی تێدا یان هەندێک گرافیکی تێدا کە گونجاو نیە و تونندوتیژی و ئەم جۆرە بابەتانەن پێویستە تۆ ئەمە لە یوتیوب بگەێنی و یوتیوب بڕیارەدا بەپی ئەم زانیاری کە تۆ پێشکەشت کردوە ڕیکلام بخاتە سەر ڤیددیوکات ئەگەر ڕیکلامێک پەیوەندی بۆ بابەتی تۆ هەبیان دژ بە یەک بن ئەوە ئەو ڕیکلامە نایەتە سەر ڤیددیوکات بێگومان ئەمە کاریگەری دەبێت لەسەرەوەی کە داهاتی ڤیددیوکە دابازێ ئەگەر تۆ لە ڤیددیوەکەدا پێشتر سەد دۆلارت پیا کردبێ پەنجا دۆلارت پیا کردبێ ئەم جارە بڕێکی کەمتر بۆ منە نەوەد دۆلار یان چل دۆلار سی دۆلار پیا ئەکەی کە ئەمە کاریگەریەکی هەیە بۆیە تۆ پێویستە ئاماژە بکە کە ئایا ڤیددیوکەی تۆ فامیلی فرێندی یاخود فامیلی فرێندی نییە یان واتە بۆ خێزان گونجاوە یاخودنا بۆیە تۆ پێویستە ئاگداری ئەم خاڵەبی و لەوانەشە بە خۆت بڵێ باشە من پڕی ناکەمەوە لە خۆم و شتێک داگرم هەڕڵێمەوە هیچیان نییە و ئەی نێرم باش بەڵام پێویستە ئاگداری ئەوە بە یوتیوب ئەگەر تۆ هەر بەم شێوازە کردتوە چەند کەسێک ڕیپۆرتی یددیوکەیان کردی کەم یددیوە فامیلی فرندی نیە یا زمانی جنێ وشتی تێدایە ئەوە یوتیوب خۆی لەکێ خۆی لەسەر لە جۆرێک لە یددیوکانت سابتی دەکات کە ئەم یددیوانە هەمویان جنێویان تێدا هەمویان فامیلی فرندی نین وە لەو حاڵەتەدا تۆ دەستەڵاتی گۆڕانکاریت نابێت ئەوەی منێت تۆ پێویستەکە پەیوەندی بە یوتیوبەوە بکەیت و وا ئاگاداریان کەیتەوە ئیدی کەیسەکە زۆر درێژە دەخایەنێ و بۆیە خۆ تووشی ئەم شتە مەکە ڕاستی بە یوتیوب بڵێ و ئەم پرۆسەیە تاکەی بەردەوامە بێ ئەم پرۆسەیە تا هەشت ڤیددیو بۆ دە ڤیددیوەک هەند لە هەندێک چەناڵدا تا بیست ڤیددیو پێویستە ئەم پرۆسەیە دووبارەکەنەوە تا یوتیوب شارەزای چەناڵەکەت دەبێ و کە بڵێ هەموو بابەتەکانی تۆ لەسەر یەک شێوازە هیچیان جنێوی تێدا نیە هیچیان توندوتیژی تێدا نییە ئەو کاتە پێویست ناکا و یوتیوب خۆی بۆت دانێ و و ڤیدیۆکان وەکو جاران بەبێ ئەم هەڵبژاردنە پڕەکەیتەوە بۆیە تۆ پێویستە ئاگداری ئەم خاڵە بی و بە بەهەندی وەربگری و لە هەمان کاتدا خاڵێکی باشی ئەم بابەتە ئەوەیە کە تۆ ڤیدیۆکە دەچێتە لیستی ئەو کەسانێک کە لە بوارەکەتا مەسەلم جنێو نایەن فاملی فرێند نین ئەمە وا ئەکا فلتەرێکی باشتر بۆ یوتیوب دابنێ و ئەم ڤیدیۆیانە تۆزێک لێک جیا بکاتەوە ڤیدیۆی من لەگەڵ ڤیدیۆی پرانکێک ڤیدیۆی من لەگەڵ ڤیدیۆی بۆ نمونە شەڕ و پێکدادانێک و ئەم شتانە جیا بێتەوە هی ئێمە نەکەوێتە یەک لیست چکە خۆمان نەزانی کە یوتیوب بە پێی ترێستە ئەگەر کەسێک بە دوای بابەتی وەکو شەڕ و تونتیژی دابگەڕێ ئیدی چەناڵەکەی ئەوی کە نیشان دێت زۆربەی ئەم بابەتانەیە واگەر کەسێک بەدوای زانیاری و بەدوای شتێک بگەڕێکە قسەی نەشیا و شتی تێدا نەبێ ئەوا بێگومان ڤیدیۆی من و تۆ و کەسانی تر دەکەوێتە ئەم لیستەوە وا ئەکا خێرا بینەری زیاتر لە خۆمان کۆ بکەینەوە و بینەری زیاتر ڤیدیۆکانمان ببینن بە کورتی پوختی ئەمە ئەوەندە بوو بە هیوام ئەم ڤیدیۆ سوودی هەبێ و پەیامەکەم گەشتی بێ و ئەم خاڵە لە یاد نەکەن و بە گرنگی وەربگرن و بیرتان نەچێ وەکو هەمیشە سەبسکرایبی چەناڵەکەمان بکەن و ڵایکی ڤیدیۆکان بکەن بۆ ئەوەی بەردەوام ڤیدیۆی تازە ببین و و پاڵپشتی ئێمە بن بۆی بەردەوام ڤیدیۆی جیاواز و نوێ بۆ ئێوە دروستکەین و لەگەڵتان لە ئەپ تو دەیت بین و نوێترین گۆڕانکاریەکان بە ئێوە بگەێنین تا ڤیددیوکتر خواتان لەگەڵ هەرشاد بن.